Allahumma salli wa sallim Tok saat tadi oh Taiji. Oh eh, Olive. Ingin tereh tuh yang sing hanca. Tapi yang kesini. Olive. Al-Jannatul

believe fi gurori kalimati wal wa ta'ala ridwana ikhlatat nabawiyah sallallahu alaihi wa ya ummu wal wa mawala sallallahu alaihi wa wa you Oh, بحول الله تعالى وقوته القوية Eh, Korea mengalami Korea, jadi jadi disebut disebut Korea. Klinik. Bismillahirrahmanirrahim. bani Ilyasa wa huwa awwalu man ahda budna ila rihabil haramiya Mama. 哥哥。 Adaizainoyo, Hani, Wari, Wari, Buhu, Fima, Ridihi, Hani, Waro,

Stop now. corazón